اغراق معمل برادات حسبي الله ونعم الوكيل Oh, السماء صارت سوداء من الدخان يا رب الأخير Servis gelmedi mi? Şey yapalım abi ona göre nasıl gelecek öyle duralım. Abi ne olursa geleceğini de bilmiyoruz ki onu. Dur Nurselim'i arayayım neredeler? E, ne böyle nerede dönelim? Bak buradan mı gelecek? Başka bir yerden mi gelecek? Nereden gelecek? Ahmet nerede? Allah aşkına bir patlasın buraya kadar geliyor ya. Ben